وردا مشاهدينا طبعا آه، على بعض التحليلات الأخيرة أنه التراجع على الدولار مرده دخول قوي على أسواق الأسهم وتحديدا الأمريكية معنا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب أحيي كل عام وأنت بألف خير سيد رائد وأنت بألف خير يعني وول ستريت صعدت صعدت لم يؤخرها شيء آه، عن رحلة الصعود كان كثير في عندك آه، من أحداث سواء تتعلق برئيس الأمريكي بحرب تجارية ومع ذلك استمرت في هذا الرالي هل هذا بالضرورة سيد رائد يعني أنه إحنا آه، وصلنا إلى نهاية الاتجاه الصاعد وننتظر في أي لحظة أن يحدث لدينا آه، انفجار فقاعة إذا ما كنت أنت تسمي الأسعار متضخمة جدا أم بالعكس في هنالك مستقبل بحسب رؤيتك لارتفاع سوق الأسهم أكثر؟ والله للواقع نحن نرى أن هذه الارتفاعات التي تشهدها الأسواق الأمريكية هي مدعومة ببيانات اقتصاد ببيانات إيجابية وبالتالي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأمريكي لا تزال تبلي بلاء حسنا ويوجد أسعار فائدة مناسبة وسياسة نقدية إن صح التعبير مناسبة لمزيد من الارتفاعات في أسواق الأسهم الأمريكية على الرغم من بعض إشارات التباطؤ أو الضعف سواء كان في قطاع الصناعات التحويلية أو في قطاع الخدمات إلا أنه يوجد البيئة الصحيحة والمناسبة لمزيد من الاستمرار في الأداء الإيجابي لأسواق الأمريكية تحديدا ولأسواق الأسهم على وجه التحديد بشكل خاص لأنه في عنا نحن مزيد من الإيجابية قد تأتي لدينا من معطيات تحسن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية والتوجه نحو الفيز 2 أو المرحلة الثانية إضافة إلى أنه في عنا نحن اقتصاد اقتصاد امريكي آه، وان كانت النمو فيه ضعيف او بطيء بعض الشيء لكنه هو الافضل حاليا بالنسبه للاقتصادات العالميه اي انه يبلي بلاء حسنا ونتائج السياسات الحمائيه التي يتبعها الاداره الامريكيه سوف تبدأ تظهر على قطاعات الاقتصاد وعلى الشركات الأمريكية على وجه التحديد يعني نحن لما بنحصل على علاقات تجارية أفضل مع الصين هذا يعني آه، آه، انعاش للاقتصاد الأمريكي وانعاش للشركات الأمريكية على وجه آه، التحديد أيضا إعادة بناء علاقات جديدة سواء كانت مع بريطانيا أو مع المنطقة الأوروبية والسياسة خلينا نقول الداعمه للصناعات الوطنيه الامريكيه وعلى وجه وعلى راسها صناعه السيارات على سبيل المثال سوف تكون ايضا داعم ايجابي للاقتصاد الامريكي، اعتقد معطيات الاقتصاد الامريكي الحاليه قد تدفع الى مزيد من الارتفاعات وكل الحديث السابق عن منحنى عوائد سندات انفيرتد او مقلوب او اشارات الى ان الاقتصاد الامريكي موشك على مرحله الكساد، اعتقد لا يوجد يوجد أساسها حاليا وعلى الأقل في العام القادم وإن وجد بعض القلق فيوجد هناك رغبة وشهية بالمخاطرة كبيرة من قبل المستثمرين خصوصا أنه في عندنا آه، آه، إقبال كبير على الرغبة بالمخاطرة طيب آه، والحديث عن المخاطرة وتوقعاتها المتباينة أيضا حول الجنيه الاسترليني يعني هذا العام مر بالكثير من المراحل رائد و كانت توقعات الجنرال تريني سيسجل المزيد من التراجع ولكن عكس المسار وبالتالي أصبحت التوقعات الآن بالمزيد من المكاسب للجناية الإسرائيلية أين تقع وجهة نظرك بين هذه المراحل المختلفة وهل يمكن أن يكون الاسترليني هو الرهان عليه ناجح وهو الحصان الرابح ل 2020 آه، يعني اعتقد ان جنيل الاسترليني آه، حركته وادائه مرتبط بشكل كبير بالتقلبات الحاده في الاوضاع والظروف التي تمر بها المملكه المتحده وما يتعلق باقترابنا من ال deadline وهو الخروج من الاتحاد الاوروبي آه، وتحقق البريكزت بنهايه الشهر القادم يعني نحن عم نتحدث عن يناير عم نتحدث عن شهر بالتالي هناك صوره يعني تكتنفها عدم وضوح كبير بالنسبه للاقتصاد البريطاني وعلى راس الجنيه الاسترليني هناك تقلب كبير باتخاذ المراكز مع وجود نقص السيوله في الاسواق حاليا وبالسيزن الحالي الذي نمر فيه حاليا هذه الايام اعتقد يرد ذلك بعض التقلبات الحاده التي نشهدها ولكن العوده والتراجع من مستويات قرابه ال 1.35 الى مستويات دون مستويات 28 آه، آه، آه، بعد الواحد بالنسبه لزوج جنيه استرليني دولار امريكي ما هو الا يعني ان هناك إعادة برمجة لتسعير هذا الزوج في الوقت الحالي وقد يكون هناك مزيد من التراجع بنتيجة الضبابية وعدم الوضوح أكثر من أن يكون هناك آه، ارتفاع ولكن هذا لا يلغي التذبذب العالي الذي يكون مرده تغيرات سياسية في مشهد البريكزت حاليا نعم شكرا لك دائما آه، رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في Equiti Group شكرا على هذه التحليلات フフフフ。